Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf dem Kanal Kers Incredible mit Semir. Gucken wir uns jetzt äh, T-Pop-Stage an. Ich habe einige Videos vorbereitet, einige T-Pop-Stages, die ihr oft kommentiert hattet. Und genau, wir fangen mit For Eve an. Mit welchem Lied? Äh, und zwar ist das Test Me. Gucken wir mal an. Erstmal die ganzen Namen ganzen äh, Members. sind alle sieben Members. Queens. Und alle dabei. Oh. Und schöne Outfits. ได้ข่าวว่าเขาว่าดีเธอต้องดูฉันก่อน ให้เธอจองให้เธอได้เป็นที่หนึ่งฉันรู้ว่าเธอไม่รู้ว่าใครที่คู่ควรก็เพราะใจเธอมีแต่เขานี่นะแต่ถ้าเธอได้ลองคิดอยากจะให้ออกมาได้รู้จักกันสักนิดเขารักเธอเท่าไร findest du die Choreografie? Das ist gut. Dieses Lied ist ja deren meistgeklickteste Lied eigentlich, ne? Auf Über 50 Millionen Klicks. Aber was eigentlich nur ein B-Side. Halt. Ja. จะให้มากกว่านั้นอยากจะถามมีใครมากกว่าฉันวัดกันเลยฉันคงไม่แพ้อยาให้เรามาวัดกันดูสักวันเธอจะได้รู้คนที่เธอมองทำอย่างฉันมันไม่ยอม รักเธอมากกว่าเขาอีกแค่เธอหลอก outfit g e f ä l Baby, baby, baby, baby, I want your love. Baby, baby, baby, baby, I need your love. Okay, did I see the film. Oh, es kommt oben schön umgesetzt, auch mit der ganzen Gruppe. Oh. <laughs> schön, aber ich, mir ist echt aufgefallen, die haben echt coole Choreografien. das war ganz schön nah. Schön. Geben wir hier ein Like. Test mhm. Me war das. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Lied, zu dem Video, zu deren Performance, äh, eure Meinung in die Kommentare. Falls ihr weitere Vorschläge habt, äh, könnt ihr die auch gerne schreiben. Wir gucken uns jetzt noch äh, ein anderes Auftritt von Eve an und von Sylvie, von F-Hero, Urboy, TG, Mini. Äh, guckt auf dem Kanal auf jeden Fall weiter. Guckt auf jeden Fall auf dem Kanal äh, vorbei. Vergiss nicht zu liken und zu abonnieren für mehr T-Pop Reactions. Und ja, dann sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen. <laughs> Stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video.